आपका दोस्त चतन है and welcome back to my YouTube channel C M A gamers ये न्यू वीडियो हैज अराइव्ड बुई और थोड़ा सा मोबाइल लैग हो रहा है आप क्या कर सकते हैं गरीब बंदे की मजबूरी आप नहीं समझ सकते और एक मिनट थोड़ा सा आपको खड़खड़ की आवाज़ आएगी तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज इट ओके अब आपको बिल्कुल मेरी क्लियर क्लियर आवाज़ आ रही होगी मैं खेल रहा हूँ रैमपेज मोड देख ही सकते हैं अरे मैंने इतनी जल्दी की इजेक्ट कर दिया कहाँ पे जाऊँ रिम लैम पे चलते हैं यहाँ पे मेरे को बंदे कूट रहे हैं तो ज़रा जहाँ पे जा रहा हूँ ठीक है ये दो बंदों के साथ चलता हूँ ये दोनों जहाँ पे जा रहे हैं हम्म, इनको पीछे से थप्पा करूँगा इधर आओ इधर आओ मेरा मेन कंसंट्रेशन तो वही बंदा है तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक के मौका फिफ्टीन लाइक्स इधर पहले ही बंदा मर गया ये क्या होता है आम तो मिली पर कोई काम नहीं आई है इसे कहते हैं देसी जुगाड़ एम पी फोर्टी अब आ जाओ जिसको सामने आना है तो फ्रेंड्स अगर आपको मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ उन दोनों की मैं ये शील्ड कमा लेता हूँ तीन तो दे रखा हेड मैं पहले ही इतना ज़्यादा हाइप हो गया हूँ ये पांडे तुझे मरना है विनोद सारे के सारे स्टोरेज गई मुझे ए आर चाहिए तीन मिल बंदे उधर मिलकर कर क्या रहे हैं जुगलबंदी एक एसएमजी का बंडल मिला था स्टार्टिंग में तो स्टार्टिंग में मैं उतरा कहाँ पे था भाई इतनी लंबी शाल है भाई मेरे से कंट्रोल ही नहीं होगा तो यहाँ पे मैंने एम पी फोर्टी कहाँ पर कमाई थी यहीं कहीं मुझे मिला था एस एम जी तो पहले मेरे को स्कार चाहिए ए आर बी चलो ठीक है इन्हीं के बैग से या फिर कहीं ना कहीं तो मिला था ये रहा हाँ तो तुम्हारे भाई की मेमोरी इतनी भी कमज़ोर नहीं है देखते हैं हम फैक्ट्री में तो वो तीन बंदे थे पर उनका क्या हुआ जानने के लिए देखते रहिए सी एम ए गेमर्स इधर और कोई बंदा बचा ही नहीं तो फ्रेंड्स अगर आपको मज़ा आ रहा है और अगर आपको मेरे हेल्प वीडियो वो आर तो रहा है एक बंदा तो पर एक बंदा था वो गया कहाँ वो रहा Mm-hmm. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो बंदा इधर पर रेड डॉट अच्छा तो कोई किस बंदा देख रहे हैं दिखाऊंगा बंदों को स्क्रीनशॉट बोलूंगा देखो मेरे को इक्कीस बंदे देख रहे हैं चलो अभी फ़िलहाल उस बंदे के पास चलते हैं जो क्लॉक टावर में है मुझे लगता है अरे वाह मैं फुल लेवल हो गया मेरी हेल्थ भी बढ़ गई है अरे वाह भाई मेरा अच्छा बड़ा अच्छा खेल रहा हूँ आज मैं ओपी मेरे पास एसएमजी की भी कोई कमी नहीं है रख देते हैं ग्लू ग्लू बॉल को सामने ही तो ये बंदा हवा में ही मार दिया मैंने इसके पास के ग्लू वॉल ले लेते हैं और वो बंदा भी मेरे को मारने आ रहा है शायद वो हो रहा भाई कोई नहीं जाते हैं ऊपर मारते हैं उसको कि अब तो मैं लंबी लंबी टांगे मार सकता हूँ ना तो आई कैन गो अपस्टेयर्स देखता हूँ मैं इधर से ही अगर ऊपर पहुँच वही पहुँच गया हाँ भाई पहुँच जा यही डर था बस थोड़ा सा चलो वो इधर से मर ही गया ऊपर से चार सौ की हेल्थ का होना तो मज़ा है वैसे ये मार तो सकता था मेरे को क्योंकि इसके पास थी गन्स तो थी मेरे को अब सत्ताईस बंदे देख रहे हैं मेरे बंदे बढ़ते जा रहे हैं मेरे अलावा बस एक ही बंदा लाइव है जो कि कहाँ पे है लगता है वो भी मेरे को यान मारने आ रहा है मुझे इसके पीछे छुपना चाहिए हम्म। सात किल भी वैसे बहुत होते हैं तो ये 120 के दोनों हेडशॉट और बंदे का काम तमाम तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर देना सो बाय बाय